Я являюсь председателем ЖСК магистральный Балашак. Мен Астана қаласы момышұлы магистральный үшінші тұрғын өкілі боламын. Бүгінгі таңда мүлкімізден және ақшамыздан айырылып қалған біз үлескерлер саны 43 адамбыз. 6 жылдан бері осы бір мәселені шеше алмай, әділдікке жете алмай жүрміз. 2016 жылы біз аталған тұрғын үйден бутик алуға келісім шартқа отырған едік құрылысшы то атлант инжиниринг біз өз міндеттемелеріміздің бәрін орындадық қажетті қаражат толығымен салынған болатын сол кездері аталған тұрғын үй кешені толығымен қоныстанған болатын отыз шақты коммерциялық орындары жұмыс жасап тұрды Біздің алатын бөжектер құрылысы 80% дайын болды. Коммуникациялық құрыларын жүргізіп, іске қоса беруге болатын еді. Бірақ 2016 жылдың қыркүйек айында құрылысшыға қаражат жымқырды деген айыппен қылмыстық іс қозғалды. Содан кейін МВК шешімі тек бір жақты болды. Бұлай дейтін себебім, барлық үлескерлердің құқықтары ескерусіз қалды. Бұл жерде тек төрт адамның құқығы мен мүдделері ескерілді. Олар Аристо Успех тұрғын үй өкілі темірболат зәмзагүл бұл тұрғын үй құрылысын құрған осы төрт адам болатын осы төрт адам бірігіп құрылысты өзіміз аяқтаймыз деп арызданған қалалық прокуратураның қолдауымен және ведомствоаралық комиссияның келісімімен осы төрт адамға келісім беріп тұрғын үй құрылысы соларға берілген болатын Біз 500-ге жоқ тұрғындар үшін ешқандай жиналыс тауыс беру болған жоқ. Тұрғындар пікірін тіпті ешкім білгісі де келмеді. Сөйтіп сот отырысында шамамен бар болғаны 95 үлескер прокуратураға құрылысты аяқтау Аристо Успех компаниясына берілсін деп арызданыпты мыс. 95 деген барлық үлескерлердің 18 пайызы ғана. Ал қалған үлескерлердің мүдделері ескерусіз қалды. Жалпы Аристо Успех компаниясы өз мүдделері үшін жұмыс істеді ары қарай тұрғын үйде зардап шеккендер пайда бола бастады осылайша бізде үлескерлер арасында мәселелер туындады аталған тұрғын үй проблемный болып саналды жоба бойынша бірінші қабатта бізде автотұрақтар болуы керек еді құрылысшы яғни застройщик оны коммерциялық аумаққа өзгертті әдетте құрылыс барысында өзгертулер болып тұрады алдымен өзгертулер жасалып соңында келісім жасайды біздің жағдайда өкінішке орай соңы жақсы болмады құрылысшыны құрықтап қамауға алды дәл осы жағдайды пайдалана отырып аристо успех ведомствоаралық комиссия төрағасы хорошун сергей михайлович пен мәжілісте біздің коммерциялық орындарды заңсыз деп оларды сырып тастауға ұсыныс жасады сөйтіп сот арқылы шешім қабылданып коммерциялық бутиктерді алып тастады біз автотұраққа келісім бердік яғни біздің коммерциялық бутиктеріміздің орнына автотұрақ болатын болды арада шарт жасалып қолымызға бутиктің орнына автотұраққа арналған аумақтық орындары берілетін заңды түрде акт құжаттарын берді осыдан кейін темірболат Замзагүл өз жоспарын құра бастады сол аумақта қосарланған сатылым болған деген жалған ақпарат таратумен сот арқылы біздің аумақтарды тартып алды сокращается вот э, именно эти как бы оған қоса зәмзәгүл біздің мүлкімізді иеленіп алу мақсатында жобаны өзгертіп тастады негізі құрылысты аяғына жеткізу үшін ешқандай да өзгеріс қажетті емес ал аристо успех компаниясы алдыда өзгерте салды осылайша автотұрақ саны қысқарып қалды бұрын 82 болса қазір 68 ғана қалды заңды иелері осылайша орындарынан айырылып ақшасынан да айырылып ештеңесіз құр алақан қалды автотұрақ орындарының нөмірлері де ауысып кетті сандар реті бұрын солдан оңға қарай болса қазір керісінше оңнан солға қарай болып өзгертілді осы тұста сандар реті сәйкестік табады да сот дұрыс деп шешім қабылданады ал жәбірленуші адамдардың тағдыры ешкімге де қызықты болған жоқ 15 автотұрақ орындарын қосарланған сатылым деп тану үшін сол сандар сәйкестігі дәлел болғандай болды бірақ әлі күнге дейін ол жерде бос орындар бар тағы да айта кететін бір қызық жайт бутиктерді сыру барысында сапсан дүкенін қалдырып өзге бутиктердің бәрін сырады себебі ол дүкен иесі белгілі ауқатты адам болды бұл жерде сыбайлас жемқорлық бар өйткені жоғарғы сот шешімі бойынша барлық бутиктерді сыру деп жазылған ал сапсан дүкені сырылмай қалды сол дүкен иесінің пайдасына асырылып отыр врагов нет мы живем в одном доме должны этот дом вместе вводить в эксплуатацию. Бля, 400 миллионов. 400. Вы бы здесь сами сложились на целый дом. Не надо оптом, по одному приходите, по одному, по одному, по одному приходите. бұл заң бұзушылық не себепті кей адамдар жазықсыз зардап шегеді ал кейбірі заңды бұзып өз пайдасын асырады ақшамен кез келген мәселені заңды бұза шешуге бола ма сонда бүгінгі таңда біз өз орындарымыздан айырылып автотұрақтарымызды қайтарып ала алмай отырмыз тағы да бір түсініктеме беріп кетейін автотұрақтар орындарының аумақтары әртүрлі 20, 30, 40, 50, 60 шаршы метр ішінде 5 он 12 сияқты кішірек шаршы метрлік орындар да бар олар автотұрақ бола алмайды тым кішкентай оларды қайтарып алуға болатын еді алайда темірболат зәмзәгүл айласын тауып тартып алып отыр біз арыздандық та темірболат зәмзәгүл де бәрін біледі де жақсы түсінеді ол аздай 2019 жылы бірінші наурызда тұрғын үйге аздаған жөндеу жұмыстары қажет болған еді темірболат зәмзәгүл әкім орынбасары амриннен құрылысты аяқтау үшін деп 400 миллион теңге сұрайды қарызға емес қайтарамыз бізде сот шешімі бойынша 1 миллиард 200 көлемінде мүлікті қайтару бар деп үгіттейді бірақ 2018 жылы 19 наурызда қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының апелляциялық сот шешімімен бұл қайтару жойылған болатын Осы арада Темірболат Зәмзәгүлдің алдап тұрғаны анық. Амринге Темірболат Зәмзәгүлдің сұраған ақшасын берудің орнына оны жауапқа тартуы керек еді. Әкімшілік Темірболат Зәмзәгүлді қолдап, осы қаржыны бөлудің әдістері және мүлікті алудың жолдары шығады. Мүліктің жоқ екенін біле тұра, оны иеленудің жолдарын қарастырып, қылмыстық іс аясында осы қаржыны алуды көздеп, айыпталушылардың бәрін де берешек етіп оларға төлеттіріп сол 400 миллион теңгені жаппақшы болады сақтандыру үшін қос шешім қабылданады яғни бірі жаңартулар үшін ендігі жерде іске то өркен қаланы қосады аристо успехпен келісім шартқа отырады енді үлескерлер осы соманы 15 жылдың ішінде қайтаруға міндетті етеді осылайша екі шешімнің бірінде үлескерлерге жүктеп қояды да ал екінші шешім айыпталушыларға жүктейді әрине үлескерлер наразылық білдіреді біз ешқандай келісімге қол қоймаймыз келісім бермейміз дейді ары қарай әлеуметтік шиеленісті тудырмау үшін олар енді басқа амал іздейді бірақ ол амалдары да іске аспай қалады азаматтық істің сотта шешімі шығады келісім шарттары іске асырылған пәтерлерін алған адамдар қосымша пәтер бағасымен тең соманы ала алмайды схема былай болған темірболат зәмзәгүл төрт жүз миллион қарызын қайтару мақсатында өзін үнемі қолдап жүретін татьяна николаевнамен бірлесіп сол тұрғын үй иелері адам сол соманы қайтаруды сұрайды деп сотқа арыз береді осылайша темірболат зәмзәгүл алаяқтық жолмен үлескерлердің үш төрт жыл бұрынғы жазылған сенім хаттарын пайдаланады ол сенім хаттардың мерзімі өтіп кеткен міне өздеріңіз естіп отырғандай темірболат замзагүлдің бұл айласы да өтпей қалады енді ол тығырыққа тіреді себебі қажетті 400 миллион теңгені алып алды да енді қайтара алмай отыр енді ол елорда құрылыс компаниясы арқылы келісімшарт аясында алмақшы елорда құрылыс компаниясы осы бағытталған мүлік мәселесін шешуге үлескерлердің құқықтарын жүзеге асыруға құқығы бар 19 наурыздағы қылмыстық істің шешімі бойынша аристо успех компаниясына беруден бас тартты Аристо Успех компаниясы жәбірленуші болып саналмайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, оған бәр көмектеседі, алға жылжытады Енді өзімізге оралайық. Неге біз үлескерлер елге экономика жағынан салық төлеумен болсын, кәсіпкерлікпен болсын, пайдамызды әкелетін, отбасымызды қамтамасыз ету үшін өз қаржымызды салған еш жазықсыз құралақан қалдық. Ал Темірболат Зәмзәгүл негізі кімге және қандай пайда келді. Тек жеке мүдделер үшін ғана жұмыс жасап жатыр және оған әкімшілік қана емес басқалар да көмек беруде астана ғылыми орталығы оған құрылысты аяқтау үшін осы тұрғын үй кешенінің балансына береді астана ғылыми орталығының іс әрекеті мүлдем өзгеше олардың пікірінше мүлік иелері деп жазады қалайша олар басқару органдары болмаса мүлік иелері бола алады заң бойынша олар атқарушы органдар болып табылады ал басқару органдары олар үлескерлер үлескерлер не шешеді басқару органдары соны орындау керек мүлік иелері болу үшін қандай да бір құжаттар болу керек мысалы пәтерге немесе автотұраққа коммерциялық аумаққа тағы сол сияқты аристо успехте ешқандай да құжат жоқ тұрғын үй құрылыс кооперативі астана ғылыми орталығы да дәл осындай құжаттар негізінде ғана рәсімдеу керек бұл жерде тек оларға көмектесіп тұр басқа ештеңе де емес оларды мүлік иесі деп рәсімдеген біз өзіміздің құжаттарымызды қорғау үшін барлық құжаттарымызбен сотқа келгенде бізге олар осындай құжат көрсетті міне астана ғылыми орталығы оларға рәсімдеп берген сіздер заң бұзып тұрсыздар деді мұны қалай түсінуге болады мұның бәрі алдын ала ойластырылған өзара келісіп алған мұны мен сыбайлас жемқорлық деп атаймын ол аздай астана ғылыми орталығы біздің құқығымызды бұза оларға кондоминиумды да рәсімдеп береді кондоминиум негізі сол мүлік иелеріне рәсімделу керек аристо успех мүлік иелері емес ол құжат сол астана ғылыми орталығында жатыр яғни олар біледі сөйте тұра рәсімдейді мұны қалай атауға болады әрине сыбайлас жемқорлық неге осы үкімет осындай мүлік иелерін ізін кесіп олардың құқықтарын бұзушыларды қолдап оларға жәрдем береді тұрғын үйді берген кезде құрылыс аяқталғанда мынадай шешім қабылдады ол жерде де өздерінің айла әрекеттері болды басқалардың мүдделерін ескерусіз қалдырды сот ісі аяқталғанда сот орындаушылары да оларға көмектесті қуанбаева қабанбаева сот орындаушылары 21 қараша 2017 жылы тұрғын үйдің тапсырылуы жөнінде шешім шығарады 22-сі күні бұл істі жабады бұрын пара үшін сотталған сот орындаушы манапова тапсыру болмаса да осы тұрғын үйді тапсыру жөнінде бұл істі қайта көтерген болады біз болсақ ешқандай акт құжат алғанымыз жоқ сот арқылы да ешқандай да болған емес осы күнге дейін ол тұрғын үй тапсырылды ма жоқ па әлі нақты емес белгісіз манапованың қолымен жазылған хаттамасы бар ол жерде тіпті біздің мүлкімізді жазып қойған тіпті үздіксіз тұрып тұрған заңсыздық президент әкімшілігіне де бірнеше рет арыздандық жеке президенттің қабылдауынан да жазылғанбыз қолымызда барлық құжат дәлелдемелер бар олар бізді барлық бөлімдерге жібереді жоғарғы прокуратураға жібереді барлық аудио видео жазбаларымыз да бар жоғарғы прокуратура қалалық прокуратураға жібереді ол жерде де біраз ақтарады одан әрі аудандық прокуратураға жолдайды аудандық прокуратура двд ға жібереді двд ровд ға жібереді сөйтіп ең соңында біздің ісіміз мұрағатқа тапсырылады бізді ешкім шақырмайды іс бойынша ешкім хабарласпайды біз қайта қалалық прокуратураға барамыз қайта жалғасып бәрі қайталанады келесі жылы біз тағы да жоғары прокуратураға барамыз тағы да солай қайталанады қысқасы біз бірнеше рет жоғарғы прокуратурадан бастап ровд дейін барсақ та еш нәтиже ала алмадық тіпті ешқандай қозғалыс реакция жоқ ең соңғы рет биыл мен тағы да бізге жоғары прокурордың жеке қабылдауы қажет деп президент әкімшілігіне арыздандым онда былай жаздым сізден қазақстан республикасының жоғары прокурорына жеке қауіпсіздікті басқару комитетінің осы қызмет фактісі бойынша бас прокурордың жалпы қадағалауын анықтау және тергеу қызметін орталық аппараттың бақылауымен және ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотқа дейінгі тиісті тексеру жүргізуге нұсқау беруіңізді сұраймыз біздің түсінуіміз бойынша егер жоғары прокуратура қызметі жұмыс жасамаса қалалық аудандық прокуратураларда жұмыс істемейді осы фактілер негізінде біз жоғары прокурорға тікелей қабылдауында болуға толық құқығымыз бар себебі орынбасарлары бұл істі шешпейді жоғары прокурордан біздің тұрғын үй кешеніміз бойынша ведомствоаралық комиссияның біздің құқығымыз бен мүддеміздің ескеруінсіз шығарған шешімдерін кешенді түрде тексеруді сұраймыз осылайша тағы да біздің арыз талаптарымыз мекемеден мекемеге аралап ең соңында мамандарға тапсырылды мамандар не шеше алады жоғарғы орындар шешпей отырғанда ешқандай қызмет органдары ешбір шенеунік бір жауап бермейді ешқандай лауазымды тұлғалардың жеке жауапкершілігі жоқ заңнаманы өзгерту керек егер қандай да бір лауазымды тұлғаға міндет жүктелді ме ол оны орындау керек жауапкершілік артуы керек оларда жоқ ондай кімнен сұраймыз енді Сұрайтында адам жоқ түсінесіздер ме президент өзінің жарлығында айтады сыбайлас жемқорлықпен күресеміз деп менің ойымша өздерінен бастау керек сияқты иә мен бейнелі түрде айтып отырмын қоғам ол біз алдымен біздің осындай мәселелерімізді жеке жеке шешулері керек сонда бәрі басқаша болады тек халыққа бұрылып ойларын өзгертіп басқаша қарау керек жарлы кедей халық болмас үшін байқуатты қоғам құру керек бұл басты құрылым сонда ғана қозғалыс нәтиже болады біздің осы жан айқайымыз президентке де әкімге де барлық шенеуніктерге де арналады тағы да қайталап айтамын халыққа бұрылып қараңдар және де бір айта кететінім бізге үнемі қолдау көрсететін қазақ кезет ютуб арнасына осы біздің үндеуімізді жариялап отырғандарына рахмет айтамыз осы ютуб арна арқылы біздің үніміз жоғары жаққа жетеді деп шенеуніктер естиді деп үміттенеміз Просто благодарность за то, что они дают возможность обратиться. И, и как бы все-таки мы надеемся, что через вот это обращение все-таки наши решения, ну как бы решились наши проблемы. Просто надеемся.